Mwijaku bwana, yeye huwa hapoi. Lolote linaowakuta mastaa, basi huwa anashiriki kwa namna moja ama nyingine, lazima atoe maoni yake pale. Tuliona ishu ya Mario baada ya kuposti na ishu ikatrend sana kuhusiana yeye na Paula, akampa kama onyo fulani kulingana na kile ambacho yeye anafikiri anakijua ama kile ambacho yeye anakiamini kutoka kwa Paula, akampa ushauri pale lakini pia vitu vingi ambavyo huwa vinawakuta wasanii, basi Mwijaku huwa anaingilia yeye kama mtoaji wa comment. Sasa hili jingine hapo, hapo siku ya jana rayvan alitupostia picha na short clip akichola tattoo ya jina la mzazi mwenzake Faima ambaye walitengana, lakini baada ya ngoma ya Forever hii tukaona kama penzi lao limerudi kwa kasi sana, na wawili hao wameendelea kupostiana kwa kipindi cha hivi karibuni. Sasa baada ya hapo, Rayvanny akaja ametucholea tatu ya jina hilo la Faima ambaye ni mzazi mwenzake, na akasema hata kama ingekuwa ni wewe usingechola tatu kwa vile labda anavyomfanyia yeye ndiye anajua. Sasa baada ya kuchora hiyo tatuu Mwijaku bana akaja juu pale akachukua zile picha Levan yake, akasema kumchora tatuu sio kumheshimisha mwanamke, muoe, mpe heshima na apate baraka za Mungu umemtesa sana na wasambaza. Ah, akaandika hapo mbele jina la ugonjwa ambao yeye anaujua kwamba amemtesa kwa muda mrefu, sasa ni wakati wa kumwoa ili ampe heshima. Kwa maoni ya Mwijaku, anaona kumchola mtu tatuu sio kumheshimisha mwanamke, lakini zaidi, njia bora zaidi ni kumwoa ili umpe heshima na apate baraka kwa Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo maoni ama ushauri wa Mwijaku ambao amempatia Rayvanny. Je, unaonaje hili? Mwijaku yupo kwenye point ama kateleza? Shiriki nasi kwenye comment hapo ili tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchane.